me tuve que levantar Lloré detrás del muro A veces la fuerza se va

me vuelva a encontrar para que me vuelva a encontrar para que me vuelva a encontrar Muchas gracias